ang luluto mo? Sinigang sa miso. Sinigang sa miso? Oo. Sarap ba yan? Oo, oh, laman yung isda ay. Eh. Ay, misis ko. Nagluluto siya ngayon, no? Kaway, kaway ka, kaway, kaway. Hello. Yan, luluto siya ng sinigang sa miso. Ala, ala, ala. Ayun yan. Ano ba? Masarap yata yung sinigang sa miso. ng kusina. Ayan ako, daming kalat ano. Oh, kaway kaway kaya lilinisin mo ba yan? Hugasan. Ha? Hugasan. Hmm, tingnan mo naman oh, ang kusina namin no. Wala na, wala ng laman. Alan laman. Hugas ng isda. Ayan, hugasan niya na isda. Oh. Yan ang sinigang sa miso. Anong isda yan ma? Ha? Anong isda yan? Maya-maya. Maya-maya. Maya-maya. Yun pala isdang maya-maya. Maya-maya. Maya-maya. Isdang maya-maya. Ayan. Ayan po yung isda. Oh, maya-maya. Isdang maya-maya. Ayan. Ayan. Tapos ala ah, ko kanya ng gulay. Oh. Yan. Luluto na siya. Sige. Ayan, ang mga lahok niya. Sa, anong tawag doon ma? Sinigang sa miso. Sinigang sa miso. Ayan ang mga lahok. Isda. Ah, uh, ano yan? Tawag yan? Mustasa. Mustasa. At saka ayun yung luya, sibuyas at bawang. Ayan. At saka ito yung Ajinomoto. Ah, saka yung pampaasim. Pampaasim yata ito eh. Ayun. Pampaasim. Ayan o. Oh. Nor Sinigang Original. Oh. Nor Sinigang Original. Yan po ang lulutuin niya ngayon. Ayan. Isa-isa niya na yan. Iinom muna siya ng kape. Inom mo na ang, ang pinakamamahal kong asawa ng kape. Ayan, ayan. <laughs> Tingnan niya, maganda po yan. Nung dalag, nung bata-bata pa, napakaganda po niyan. Mm, ayan. Hanggang ngayon, ayaw tumigil sa pagluluto. Ah. Ala. Uh, yan po yan. Nago ko muna yung kape niya. Mm. Ayan. Ayan. Mm -hmm. simula na po siya magluto. Mm, ayan. Yung hindi ko naman nagsisigang lahat to. Eh. Iprito ko yung iba. Yan po ang sinigang sa miso. isdang maya-maya. Maya-maya isda. Mm. Yan. Maluto na siya. Dilim eh. Eto, eh, eto naman po yung suman sa ibus. Mm, -hmm, suman sa ibus. Yung yung Norwekos sa moting kahoy, di ba? Oo. Ito po suman sa ibus. Ako, sarap po ito. Ano yan. Pamerienda mamaya. Mm. Suman sa ibus. Ayan. Ayan po yung loob niyan. Suman sa ibos. Ayan. Ayan po yung suman sa ibos. Suman sa ibos. Ama, suman sa ibos. Ayan. Eh. Ayan. Ayan. Suman sa ibos. Malagkit po. Malagkit. Ayan po yung suman sa ibos.